тажрыйба жасайлы кыймылдуу блоктун оюгу аркылуу өткөн аркандын учтары динамометрлерге бекитилген динамометр D1 штативке орнотулган ал эми динамометр d 2 бир калыпта үйдө көтөрөбүз блокто илинген жүк массасы 200 граммда өйдө көтөрүлөт динамометрлердин көрсөткүчтөрүн аныктоо менен алар бирдей күчтөрдү көрсөтөөрүн табабыз болжол менен бир ньютонго барабар ф бир ф экиге барабар жана бир ньютонго барабар бир түз сызык боюнча аракеттенүүчү күчтөрдү кошуу эрежесине ылайык п күчү бири бирине параллелдүү жана бир багытта багытталган ф бир жана ф эки күчтүн модулдарынын суммасына барабар демек жүктү көтөргөн ф эки күчү жүктүн салмагынын жарымына барабар